Psychiatrie ein Verrückter ausgebrochen. Er läuft mit einem Messer rum und ersticht Leute. Ich rate vom Trigger Friedman ab. Holen Sie Ihre Kinder nach Hause, wo sie in Sicherheit sind. Lauf, Kinder! Ah!